Wirda bikin video hmm. tentang room tour kamarnya Wirda. Room tour kamar ya, bukan rumah. Nah hari ini teman-teman yang penasaran banget sama gimana sih bentuk kamarnya Wirda, terus apa aja sih isinya. Dan oh ya, hari ini Wirda juga bakal ngasih tahu bagaimana tips dan trik buat teman-teman yang punya kamar kayak Wirda, yang kamarnya itu cukup imut, bukan Wirda nggak bilang ini kecil ya, tapi imut dan menurut Wirda ini adalah uh, kamar yang pas atau cocok buat seorang perempuan kayak Wirda. Gitu, karena ya tahu sendiri ya perempuan tuh kebanyakan barang-barangnya tuh banyak, khususnya Wirda, terus penuh dengan segala macam barang dan perintilan-perintilan kecil. <laughs> Jadi hari ini Wirda bakal kasih tahu barang-barang apa aja, terus bagaimana cara membuatnya karena overall ada sekitar 80% di kamar Wirda wall hangingnya itu terbuat dari tangan Wirda sendiri, buatan tangan sendiri dan Wirda akan kasih tahu berapa harganya, bagaimana cara membuatnya, atau di mana belinya. Mungkin uh, di sini juga ada beberapa yang Wirda beli di department store gitu ya. Oke, yuk kita tonton. Jadi teman-teman udah lihat kan Wirda itu punya pintu kamar yang serong. Nah, kenapa kamarnya itu pintu kamarnya serong? Karena uh, ini itu ada tiga kamar dan tiga-tiganya pintunya serong semua kayak gini miring semua. Yang alasan pertama karena kamar ini atau rumah ini itu lahannya terbatas. Terus yang kedua biar lebih estetik menurut mamaku. Terus yang ketiga supaya lebih luas untuk koridor menuju satu ruang ke ruangan yang lain. Jadinya memang pintu kamarnya serong seperti ini. Dan kalau teman-teman lihat di sini itu <laughs> ini tuh ada kacanya guys. Jadi pintunya memang ada kacanya kayak gini. Dan kenapa ini ditutup? Kadang kalau malam takutnya, takutnya ya <laughs> ada yang mau ngintip gitu ya. <laughs> Jadi ini memang sebetulnya kaca. Ya, jadi kaca, full kaca. Enggak full kaca sih, maksudnya kacanya setengah pintu, terus bawahnya enggak. Jadi kaca terus ditutup. Yang kedua, kalau teman-teman bisa lihat di sini tuh ada dream catcher. Di sini ada dream catcher. Nah, dream catcherku beli di mana? Aku beli dream catcher ini di Jogja di Malioboro. Jadi teman-teman kalau mau beli boleh di sana ataupun via online itu terserah teman-teman karena memang banyak banget yang jual dengan berbagai macam bentuk, dengan berbagai macam warna dan dengan berbagai macam harga. Waktu itu kalau nggak salah Wirda beli ini sekitar harganya rp ribu atau rp ribu gitu di Jogja. Tapi ini udah lama banget di Malioboro. Dan kebetulan kenapa pengen belinya warna hitam karena uh, Wirda pikir warna-warna yang lain itu kalau <laughs> misalnya berdebu, kotor, itu kelihatan banget. Kalau yang ini nggak kelihatan. <laughs> Jadi jarang-jarang dicuci, apalagi ini ada bulu-bulunya gini kan, bulu ayam. Dan kenapa ya Wirda beli gitu Sebetulnya Wirda bisa bikin gak sih Dreamcatcher? Alhamdulillah Wirda bisa bikin Dreamcatcher, cuma memang kadang kalau tidak mood ya lebih baik nggak usah bikin gitu jadi lebih banyak lebih sering nggak moodnya untuk bikin dream catcher jadi ya udahlah mendingan beli aja gitu dan kebetulan kalau teman-teman suka online shop suka belanja di online shop ya udah coba aja beli dream catcher cari aja harganya yang sekitar gitu dan yang terpenting adalah lihat diameternya jadi ini ada diameter dari si catchernya teman-teman harus lihat karena semakin besar diameternya biasanya lebih mahal harganya dan kalau lebih kecil ya biasanya lebih terjangkau harganya jadi coba cek aja oke okay? awal video tayangan Wirda, Wirda ada di dinding sebelah sini, di sebelah dari uh, pintu. Di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah salah satu wall hanging favorit aku. Kenapa? Ini adalah favoritku dan ini ada di parku sebelum didekorasi ulang. Ini aku buat sendiri. Ini adalah wall hanging tassel. Jadi teman-teman yang pengen banget tahu bagaimana cara membuat wall hanging tassel ini, Wirda udah bikin vlognya gimana cara membuat uh, simpul dari tassel. Jadi teman-teman kalau mau ngeliat nanti Wirda bakal taruh di description box, oke? Okay? Teman-teman bisa cek di sana dan di sini ada lampu tumbler. Nah, jadi di sini ada lampu tumbler panjangnya 10 meter. Betulnya lampu tumbler ini harusnya fullnya nyala. Ini berhubung soket sebelah sananya tuh ada satu kabel yang putus, jadi rangkaian 10 meternya ini ada beberapa bagian yang satu rangkaian kabel yang putus itu mati jadi sisanya ya nyala cuma sedikit tapi nggak apa-apa lah masih Wirda pakai <laughs> lampu ini oke ini kalau dari deket ulah endingnya Wirda adalah puzzle yang berbentuk geometris gitu guys nah ini buatnya dari apa sih nah, ini tuh buatnya dari apa nah ini tuh buatnya kalau teman-teman bisa lihat ini buatnya dari benang wall ukuran benang wall ini ada banyak jadi ada yang te eh, lebih tebel kayak gini, terus ada yang lebih tipis kayak gini. Nah, kebanyakan jualnya itu tergantung ya, ada yang jualnya yang lebih tipis, ada juga yang tebel kayak gini dan berbagai macam warna biasanya dijualnya. Kebetulan memang ini satu gulungnya itu memang udah warnanya begini ya guys. Ada warna hitamnya, ada warna abu-abunya, agak krem-krem gitu, abu-abu muda, abu-abu tua sama hitam. Jadi teman-teman bisa cek nanti. Nah ini nih kenapa udah pada mati karena ya satu kabelnya putus guys. Wirda itu beli dari Unik Light Shop dari tahun 2017. Jadinya udah hampir tiga tahun Wirda pakai ini. Walaupun memang ada satu kabelnya putus karena putusnya juga gara-gara Wirda sih. <laughs> ya, jadi teman-teman bisa lihat ya eh, dari atas sampai bawah. Oke. Okay. Nah, kenapa sih Wirda bikin bentuk taselnya ini atau wall hangingnya ini berbentuk uh, geometris kayak gini ya? Sejujurnya Wirda itu lebih suka geometris guys daripada lurus-lurus aja atau oval atau lingkaran gitu. Jadi Wirda lebih suka yang geometris kayak gini. Oke, okay. dari wall hanging tassel tadi sebelahnya di sini ada jendela okay. dan di atas itu ada wall hanging tapi itu beli itu nggak bikin udah lama banget dari zaman aku waktu kecil itu kayaknya <laughs> Ini aku punya gorden aku belinya di Gordon Laris nah, Fitra Spoil itu yang ini guys nah Fitra Spoil itu yang putih ini yang transparan ini Harganya teman-teman bisa lihat itu harga 45000 dan gorden ya yang warna hitam ini, hitam kotak-kotak ini 59.000 dengan panjang 2 meter. Kebetulan kamarku ini menghadapnya itu ke ruang TV. Jadi di sebelah kamarku ini ruang TV dan keluarnya ke sana. Ya nggak apa-apa sih, alhamdulillah kamarku masih ada jendelanya walaupun keluarnya ke arah ruang TV gitu. Dan ini lebarnya itu sekitar 50 cm dan panjangnya itu 150 atau 1 meter setengah. Tapi aku beli si gordennya ini panjangnya 2 meter karena kalau aku beli cuma ukurannya 150 juga atau 1 meter setengah itu ngepres banget guys. Jadinya aku beli yang yang biasa agak panjang. Jadi belinya yang 2 meter. Pindah ini ada lemari aku jadi lemari ini punya kaca yang full body kayak gini kenapa karena memang mamaku tuh orang yang sangat kepengen banget punya lemari yang full body kalau lemarinya kacanya cuma setengah kata mamaku mendingan lebih baik lemarinya nggak usah ada kacanya jadi mungkin mamaku juga tahu kali ya dia punya anak perempuan yang demennya ngaca dari atas saya bawah full body jadi kalau aku mau ngaca dari samping kayak gini atau dari depan jadi bisa jadi ya inilah lemariku nah di atas sana tuh ada lampu guys tuh di atas di atas lemarinya aku kasihin lampu jadi lampunya itu nyambung dari si soket lampu tumbler ini jadi lampu tumbler ini yang 10 meter itu punya soket di atas sana buat sambungan dan ternyata itu masih berfungsi walaupun satu kabelnya itu sudah putus tapi ternyata masih soketnya masih berfungsi. Jadi aku sambungin ke sana. Aku beli itu di Lighting Shop Indonesia. Teman-teman bisa lihat harganya itu 42.500 untuk panjang lampunya itu 1 meter plus soket. Jadi udah ada soketnya. Jadi kalau teman-teman mau beli lampu yang itu flexible light ya. Jadi lampunya itu bisa melikuk-likuk gitu. Jadi kalau teman-teman beli flexible light kayak gini, terus tanpa soket yang ada di sini, itu percuma guys, lampu kalian nggak bisa <laughs> nyala. Jadi harus tetap beli soketnya. Nah, aku beli di Lighting Shop Indonesia itu karena memang udah sekalian sama si soket. Jadi 42.500 dengan panjang flexible lightnya yang 1 meter itu harganya udah 42.000 jadi teman-teman tinggal colok aja ya aku pakai itu semoga awet juga kayak si lampu tumblerku ini yang sudah hampir 3 tahun semoga flexible lightnya juga awet oke kemudian dari flexible light kita ke bawah lagi Tuh ke bawah nah di sini tuh ada kain rusfur kain rusfur itu kayak kain bulu gitu kenapa aku belinya kain kenapa aku nggak beli yang karpet bulu langsung gitu karena menurutku kalau kain aku <laughs> itu gampang bersihinnya gampang dicuci gampang masuk ke dalam ember kalau dicuci sedangkan kalau karpet kan harus bener-bener punya lahan yang cukup luas buat ngebersihinnya jadi aku beli kain ruspur aja kain bulu kayak gitu jadi gampang aku cuci dan aku belinya itu di Duta Solution Harganya 39.750 dengan ukuran 150 kali 100. Nah, sebetulnya ini sudah aku potong. 50 <laughs> cm itu udah aku potong guys karena kalau kegedean juga nggak terlalu bagus dan selanjutnya biar sesuai aja sama konsep kamarku jadi warnanya memang hitam aku pilihnya Oke, selanjutnya dari sebelah lemari kita pindah ke sini. Ini adalah beberapa barangku, bukan beberapa ya, banyak barangku yang sungguh-sungguh crowded. <laughs> ini bagian paling crowded di kamarku sih. Nah, ini dia. Ini adalah dua rak yang teman-teman tadi bisa lihat dua rak yang cukup banyak banget cukup crowded isinya dan aku pun juga ngerasa aduh ini kamar penuh banget nih kalau nggak disiasatin dengan <laughs> rak-rak gitu dan tadinya ini adanya di sebelah sana sebelah pintu terus akhirnya aku pindahin di sebelah sini kenapa aku pindahin karena makin penuh dan tadinya di kamar ini tuh ada tiga rak guys jadi rak yang satunya itu buatan tanganku sendiri, tapi akhirnya setelah aku dekorasi ulang kamarku, rak yang <laughs> kemarin itu akhirnya aku bongkar. Jadi barang-barangnya yang ada di rak itu dipindahin ke dua rak yang ada di sini aja. <laughs> Jadi rak yang ini aku beli di IKEA. Aku belinya ini sama ini eh, jarak belinya nggak beda jauh, sekitar satu tahun aku beli ini. Kalau nggak salah ini harganya di IKEA itu 350, mungkin lebih kali ya tapi nggak nyampe 400 ribu aku beli ini dan ini tadinya ada empat pilihan warna kalau nggak salah ada warna putih merah kuning hitam pengennya belinya warna hitam konsep kamarku memang hitam kebanyakan warna hitam tapi berhubung warna hitamnya kosong jadi ya sudahlah aku beli warna netral aja warna putih gitu terus selanjutnya ini raknya juga aku beli di online shop aku beli di Shopee Aku beli di Abigail Mikaela, harganya teman-teman bisa lihat 122.000. Nah, ini itu ada 9 kotak gini ya, ada 9 kotak dan ini bisa dirangkai sendiri. Ini juga sih yang di IKEA bisa dirangkai, tapi nggak bisa bener-bener bentuknya begini aja. Tapi kalau yang ini teman-teman bikin cuma tiga eh, kotak aja atau full kayak gini 9 kotak, it's okay, bisa diatur. Dan tadinya dua kotak ini adanya di sebawah, di bawah sini guys, di bawah sini jadinya kayak tangga gitu loh tapi berhubung kamarku kan imut ya jadi kalau aku bikinnya kayak tangga gitu sesuai yang digambar kayak terlalu makan tempat nggak sih jadinya ya sudah aku bikin kayak tinggi ke atas kayak gini gitu oke nah banyak banget nih isinya kalau di sini barang-barang buat tatanganku sendiri kebanyakan hampir semuanya di pojok sini ada buku-buku Al-Quran, Yasin gitu terus makeup makeupku juga terus kamera segala macam ini laptop dan buku-buku atau dokumen penting terus. Nah, yang terpenting adalah yang di bawah sini. Teman-teman bisa lihat ya, aku beli uh, storage storage kayak gini. Sebetulnya ini storage buat naruh sepatu gitu. Ini termasuk murah, teman-teman. Harga aku beli di Kuke Store, harganya 2.850 per piece. Ya, teman-teman bisa lihat ya di situ harganya per kotaknya itu 2850 aku beli lumayan banyak jadi memang ya selain buat naruh sepatu bisa juga buat naruh barang-barang perintilan di kamarku ini dan ya untuk meminimalisir tempat yang terbuang sia-sia jadi aku masukin ke dalam storage storage kayak gini oke okay. adalah best part. Nah, itu di pojok sana, ini di pojok ini ada pengharum ruangan. Itu yang otomatis jadi bisa aku setting tinggal ya maunya 10 menit, 20 menit atau 40 menit aku gunain. Jadi dia akan selalu nyala di kamar ini. Terus selanjutnya ini adalah yang paling aku suka yaitu world map. Nah, world map ini bisa ditulis. Ini adalah kata-kata pamungkas yang sering banget mamaku ucapin sama aku dari zaman aku SMP. Mamaku selalu bilang, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat dan siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa. Kata-kata itu aku tulis di situ. Kenapa ada world map di kamarku? Karena aku ini suka banget yang namanya traveling. Jadi udah beli ini di S Hardware. Yang bagusnya dari ini adalah ini bisa ditulis manjada wajada, terus bisa dikerok bagian yang goldnya ini bisa dikerok guys. Jadi teman-teman kalau habis pergi dari mana, traveling kemana bisa dikerok di itu. Jadi kayak punya kesenangan sendiri gitu. Terus selanjutnya teman-teman bisa lihat kan di situ aku naruhin uh, apa bendera Korea. Nah ini tuh bisa ditempel. Ini ada magnetnya kayak di kulkas. Jadi teman-teman bisa banget. Nah itu juga ini tempelan kulkas. Nah itu beberapa wish aku sih harapan aku yang harus aku wujudin gitu. Terus pindah dari world map ke sini ini adalah wall hanging, wall hanging tassel. Ini aku buat sendiri ya guys, beli bahannya aja. Bahannya itu yang pertama, uh, aku beli makramnya di Batu Kali, store-nya namanya Batu Kali. Itu aku beli kayunya ukuran 60 cm, harganya 12 ribu Terus harga yang 50 cm itu 10.000 sama tali raminya guys. Nah, ini tuh bahannya dari tali rami. Tali raminya itu aku beli yang uh, satu roll gulung seberat 1 kilo itu dengan panjang tali 240 sampai 250 meter bayangin. Harganya tuh teman-teman bisa lihat ya. Tali raminya harganya 100.000 untuk panjang 240 sampai 250 meter bayangin guys. Memang aku belinya warnanya yang begi, warna natural kayak gini dan ini udah Wirda taro di description box buat gimana cara bikin simpul-simpulnya si tali makram, jenis-jenis simpul tali makram. Jadi makram ini adalah sebuah rangkaian dari berbagai jenis simpul guys. Nah jadinya makram kayak gini. Yang sebelah sini itu ada kanvas itu kanvas favoritku kecil imut dan berbentuk geometris <laughs> sekali lagi aku tergila-gila sekali dengan bentuk geometris guys dan aku buat warna itu cuma pakai dari tiga jenis warna yaitu ada biru merah dan putih nah kenapa bisa jadi kayak gitu jadi kalau mau menghasilkan biru muda yang kayak paling atas itu itu pakainya biru campur putih kalau mau yang biru lebih muda, putihnya lebih banyakin. Nah, kalau mau warna pink kayak gitu, tinggal merah campur warna putih. Terus kalau mau warna ungu, tinggal biru campur merah. Kalau mau yang lebih dark, lebih gelap ya nggak usah ditambahin putih. Tapi kalau mau yang lebih terang ya tambahin warna putih. Gitu, jadi cuma butuh warna itu nggak usah banyak-banyak guys. Tinggal kita mencampurkan warna aja. Selanjutnya ini adalah, yay, ini adalah mesh board. Ini adalah mesh board buatanku bahannya nanti aku kasih tahu apa ada foto ini ada meshboard ini di kamarku bahan-bahannya itu cuma pakai empat bahan guys yang pertama bikin atau aku rangkai dari stick es krim bahan yang kedua adalah lem bahan yang ketiga adalah cat ataupun pilox karena kalau ngecat terlalu ribet jadi aku pakai pilox aja yang gampang Terus selanjutnya kalau mau lebih halus atau mau teman-teman punya warna netral, pakai amplas gitu jadi cuma empat bahan Oke. nah dinding ini adalah dinding favoritku juga ada dua wall hanging di situ kebetulan wall hangingnya sudah pernah aku buat vlognya jadi teman-teman bisa bikin di rumah sendiri dengan tutorial yang sudah aku kasih. Coba nanti dicek ada di description box, oke? Okay? Selanjutnya ada dua pengharum ruangan. Di situ ada tiga hanging juga yang bikin sendiri guys. Sama kayak meshboard yang di sebelah sana. Ini juga bikinnya pakai stick es krim, lem, pilox tapi warnanya hitam sedangkan mesbot itu pakai pilox warnanya gold dan yang membedakan sebetulnya ini dijual guys di S Hardware tapi memang harganya mahal kenapa aku bikin sendiri karena pertama aku bisa menentukan kualitasnya terus kemudian lebih terjangkau harganya dan sebetulnya sebelum aku lihat di S Hardware atau IKEA dan sebagainya itu ini udah lama banget aku buat tapi baru aja bisa dipajang ini adalah bentuk kamar lamaku jadi isinya meshboard juga cuman meshboardnya dari kertas Oke, jadi seperti itu guys eh, video room turku kali ini yang mungkin teman-teman sudah banyak banget yang nungguin dan sudah banyak banget yang menantikan di room tourku yang sudah didekorasi ulang sama aku. Uh, semoga videoku ini bisa bermanfaat dan teman-teman bisa contoh atau ngikutin demarku ke arah Skandinavian style gitu ya atau Eropa-Eropa Utara gitu cuman ya keterbatas budget jadi kalau memang ada barang-barang atau bahan-bahan yang harus aku beli ya udah aku beli tapi kalau memang aku bisa buat sendiri di rumah kenapa enggak dan teman-teman juga bisa contoh atau bisa nyoba dan harga-harganya juga udah aku kasih tahu ke teman-teman semoga videoku bermanfaat. Semoga teman-teman bisa mewujudkan apapun karena galeri terbaik untuk memajang atau menampilkan hasil karya tangan kita ya di kamar kita sendiri. Jadinya ya jadikan kamar teman-teman kamar yang senyaman mungkin menjadi sesuatu hal inspirasi. Semoga teman-teman bisa nyoba di rumah. Contoh dari kamarku. Terus kalau teman-teman mau ada yang ditanyain sama aku, mau itu dari harga, barang ataupun pilihan warna, Sebetulnya aku bukan ahlinya desain interior, cuma karena aku suka banget sama seni, jadi aku sering banget menyatukan, memadukan warna-warna gitu. Jadi ya menurut pengalaman pribadiku aja. Kalau mau sharing soal desain interior, segala macam, coba tulis komen di bawah, siapa tahu kita bisa diskusi sama-sama di sana. Insya Allah kalau misalnya memang Wirda ada waktu, Wirda bakalan balesin eh, komen-komen dari teman-teman dan jangan lupa video ini kalau teman-teman suka tolong di like dan tolong di subscribe siapa tahu Wirda bakalan bikin inovasi baru buat room tour atau dekorat kamar atau barang-barang imut lucu lainnya. Nanti bisa teman-teman cek di YouTube channelnya Wirda. Dan jangan lupa untuk di-share kalau misalnya suka dengan video ini. Oke, okay? makasih banyak. Dadah, see you on the next video. Bye-bye.